Tumeambia Uhuru Kenyatta siasa ya propaganda, siasa ya matusi, siasa ya utapeli, siasa ya udanganyifu na azimio la uzee hatuwezani. Malindi, mmesema hivyo, mumeamua hamtaki utapeli, na ndio tumewaambia kwa heshima, ile siasa wanataka ya porojo na propaganda waachane na siasa, hasa kutoka ikulu ya rais. That is the house that should be unifying the people of Kenya, not being used as an avenue to propagate hate, ethnic hatred and ethnic divisions and to divide the people of Kenya. Tuwaambie hatutaki kugawa kwa misingi ya ukabila. Rais tulimchagua atumie ikulu kuwaunganisha wa kenya sio kuchochea Wakenya dhidi ya Wakenya wengine na propaganda. Na kama wameishiwa na sera, watuambie tuwasaidie, au sio? Wameishiwa hawajaishiwa? Wanazimia hawazimii? Watazimia? Mutawazima kama ile redio ya zamani?